真是健康的，怎么样才能健康？今天很多人喝这个、吃这个什么东西，有没有用？有用？起什么作用呢？对五脏六腑里的液体、液气、光阴四大类物质的液体有补充作用。我们身体里面有五脏六腑，心、肝、脾、肾、肺，里面装着五种物质：金、木、水、火、土。 有五种味道：酸、甜、苦、辣、咸。啊，咸入肾，甜入脾胃，啊，然后辣入肺，苦这个入心，啊，所以是心、肝、脾、肾、肺里要有五种液体，你要通过喝什么、吃什么，吃五谷杂粮。 然后你可以对自己的五脏六腑进行补充，啊，这是仅仅仅此而已。那么，怎么吃进去东西，把它炼成精液？你吃的五谷杂粮进去以后，消化，消化以后，怎么化成精液？精是天津的津，啊，炼骨化筋。然后要有这个精液。 啊，你口中要有口水才能活，活命的活。一个舌头上面必须有水，这个水打来的是五谷精华化成的津液，叫金精玉液。啊，俗话就叫口水，你要有这口水，你才能活。你嘴里没有这个水，哎，你就活命不了。说这是五脏的精华，通过我们。 这个吸收以后，五个机器心肝脾肾肺加工以后，化成的口水，这就是药，救命的药。所以大家不能口干舌燥，啊，要口里面要经常的有天河水。那这个水是从你的舌头上面化出来的，水里面就有火。 哎，它就可以化成精精华的精，啊，精神的精。这个精进去五脏六腑，又化成五脏精华，啊，它跟这个五脏液还不一样。所以说，这个五脏精它是五脏液的升华，它要有火，火去升华。因为你这个水没有火，它不能变成气呀。 说是这个我们这个老子的《得道经》版本，我师傅熊辰锦教授在考证修复这个古版本的时候，他发现了一个秘密。他发现这个在帛书上面的“道法自然”的“然”，不是我们今天这个“大自然”的“然”的这个“然”，它是燃烧的“燃”，就是一个有一个火字边。 燃烧的燃，说原来道法自然，就是怎么从我们后天返回先天，你用的方法要燃自己，要燃烧自己。